26 апреля в Казанском федеральном университете состоялась ежегодная ярмарка вакансий. В течение года проводятся различные мероприятия с работодателями, встречи, мастер-классы. И итоговым мероприятием уже является у нас общеуниверситетская ярмарка вакансий. В этом году на ярмарку вакансий подали заявки более 50 работодателей, которые представили э, около 200 вакансий. Студентам КФУ была представлена уникальная возможность встретиться и лучше узнать своих будущих работодателей, узнать особенности предприятий и организаций, которые были представлены на ярмарке вакансий. Мы предполагаем, что студенты, они как такового не имеют опыта работы, и поэтому вакансии предполагаются с обучением целом наблюдается положительная динамика трудоустройства студентов КФУ. Более 30% находят себе место работы и стажировки благодаря данной ярмарке. С каждым годом эта цифра растет. Диана Шилова, Рустам Садриев, Универ News.